Осторожно, сзади еще группа. Идет от склада. Вон там. Отправляется. Заградительный огонь. я по целу. Ага. Давай, не дадим им опомниться. километре позади должен быть выход. Идем. Идем. Поможешь? Не подходи к забору! А у нас неплохо получается, а? Стоять! Осторожно. Что-то тут не то. Что с ними случилось? Похоже, они убивали друг друга. Он сделал это сам. Если честно, я не очень хочу знать, что там. А ты? не нравится мне это. Thank you. Эхо-6. в секторе. Высылаю подкрепление. Червонет! Его не остановить! Против!